आइए देखते हैं सुष्मिता सैन का ये डांस जिसने सोशल मीडिया पे मचाया तरीका तहलका जी हाँ हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन की हाल ही में सुष्मिता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपने फिल्म बेबी नंबर वन के मशहूर गाने पर चुनरी चुनरी पर बेहतरीन डांस करते हुए नजर आ रही है आपको बता दें कि सुष्मिता सेन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है